ngagruma um, mina ngiyawuthanda umculo wabafana njengoba futhi nakushameni wabafana ngeke ungithinto mm. yazi-ke ngigadla ngawo-ke ngeke uzungithinto sengikwenzile konke engangibekela ukuthi ngikwenze nibini mm. mina avonda mm. sadly mina bengawuthanda umaskandi in fact bengibona nje ungibangela umsindo ungibangela ama-nerves lento ngathi ngingakhala amadlo umaskandi yazi uhasho iqeda kuvula igroup yamantombazane kwakucula khona udadewabo um, wayeculelabalayo intomze yasho kwakucula udadewabo kahle limhlophe lapho so umalume useyangirecruit ngithi mina eyangiyazi mina ngiyane ngangekwazi ngisho yabo yabo lokulanda ingoma i couldn't do anything mina ngijabulela ukubona uwashela imhlophe eboni irwas wow um kuthiwe kune-performance kamayimaya kwakusaperfoma kamayimaya hhayi lokhu sebekwenza manje kwakunobhekumuzi oh, amawele lawa kabobhekumuzi ehene eh, nabo kambubani lo oh, yiyo yiyo ngiyaqala nokuya phambi kwabantu okay sifike lapha kamayimayi kwaqhoza-ke laphaka engagcine futhi ngigcine engingayazikuyashayanakwembabazalalibashaye mina ngaze ngishawe ibheji nina nikhule nazi ukuthi umthalane noshobeni loba ngazwanaokay yangishaya-ke mina leyo nto leyo ngakhumbula ukuthi kambe kahle kahle mina lento angiyifuni I went back to my life. Ngaqala ngawufuna umsebenzi ebelungwini. You know, and I had my firstborn child. Imthente ngaleso sikhathi ingene egalo iqeda kufaka isidikiselo e, emshinini saphuma isidikiselo sashaya ibhomba. Sashaya ibhomba. Ayibona ingoma babeyishasha. Ngaphandle kokuthi ke udali udali kodwa cha babeyishaya ingoma nje. So umthelele abe afocus ngapha kuze ushwi nomuntu ekhala bafike bashaye i-first album second album bashaye ibhomo hmm. and futhi besitshele bethi angikwazi ukucula and i was okay with it i was okay with it hmm. ngangazi kodwa ukuthi estage yabona uma kuthiwa estage hayi estage ngizokunqamula estage ngizokunqamula ebula-ke bathi bafuna intombazane i was taken then ngizigqokela ikwayikwayi ngomis thing kuthiwa emthalane hhayi lo muntu asiqunaskani emthalane yakwazi kuthiwe no nananana bakhiphe imali sahamba sayenza lapho yey ngakushaya lokhu kwengoma nami ngazesanibalalenonke sanibingelela usafikile usafikile ebaleni even nasekhaya ugogo bekabuza o oh, u-anti obani oh, laba abacula la mntakabhekisiso laba bangisholo kahle laba abakuvumelayo mntakabhekisiso ngithi yini anti yathi hayi yini uzulu nomhlaba oh, uzulu nomhlaba njalo ngo-eight every sunday uyangidabukela kuthiwa uyelo qhatsheni wezahara bangizwela ubuhlungu uyashisa nokhendi abantu bengakayijwayeli yabona labantwana bamanje labaculi bamanje who mm-hmm. actually vote for themselves do not know layer satisfaction ngibona usisi eteksini uphethe i-daily sun uyayifunda so yimi lo wena ngitshela ukuthi amahloni ngisuke ethekwini ngisegoli awsolom and ayikho into engibhora njengale gama lithi selebo ngaleso sikhathi ubusushintshe umasikane ubusuqala ukushintsha kahle kahle ngangi-interested ngomgabe ngoba ngiyeza kuthi hayi kuthiwa um kuyayebo um, so ngasithi umfana angasekhaya ubonei love i-rumba music by the way so ngihlangane naye anginikeze nje namanumba nama-adress abantu engizofike ngihlangane nabo i met abo jays i met i went to gwanda inyama yalaba Mm. hayi ukuthi yabona-ke iyona nyama engangisola ngathi yabona le ngathi angiyazi inyama emnandi kangakaku-jas uyangi-owisha leyo nto leyo abantu ababukele laphana bakwazi ukuthi wena unempe enkulu kakhulu nosisibusele ngisifikanisokungale ngoma edlalwa yimi ngisuke ngixosha amavaka siyaphebe yewo lendlovukazi othi ngindl ngiyaziyani akazi ngindlovukazi but ah, ah, indlovukazi enokudelela phakathi noma ngiyindlovukazi yephepha or yeplastic but something like that ushaya umnyango wami owotela abafana bayigqosele bayigqosela ngayibhala nomntanakhe ukweza bayamazi ucula i-hip hop